nasikika kwenye CD hata kama mnyalo unaonekana kwenye TV hata kama mnyalo na na wasisi tobadilika. Yeah. Uh, naitwa Mike Mwakatundu nimetokea Iringa. Uh, ah, albamu yangu ya kwanza nimetoa mwaka tisini na sita na sasa naenda kuproduce album ya sita, lakini sijawahi kupata tuzo hata moja lakini Dr. Mapana alisema kutoa ni moyo, ndio maana akanipa chansi hii niweze kutoa hata tuzo moja. Amesema kupokea ni uchoyo, ndio maana nimeamua kutoa tuzo hata hii. Mheshimiwa Waziri, tumetoka wote Iringa, najua gereji yenu ya Chana Garage naifahamu <laughs> yeah. na niko hapa kuwakilisha tuzo hii naomba nifungulie leo mikono inauma. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Tuzo za muziki Tanzania 2022. Wimbo bora wa Bongo Flava wa mwaka. Eh, naona ndawasimamisha sana. Tuzo hii imekwenda kwa Zuchu. Asante, asanteni sana eti kila nikiinuka pale wanasema nisiseme. Nisiseme kwa nini, wakati ndio tuzo yetu Wasafi? Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya Zuchu. Aa, ah, Zuchu baba yake alikuwa mwandishi wa nyimbo taarab, mama yake ni mwanamziki, ametokea kwenye mazingira ya mziki. Kwa hiyo kufanya vizuri mziki ni sehemu ya maisha yake na pia yupo kwenye lebu ambayo inafanya mziki kazi. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, hizi tuzo sita ningeomba nipige nazo picha ili nizipeleke Wasafi zikiwa zimeenea na moja niipeleke next level ikiwa imetimia. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Tuende kwenye kategori nyingine ambayo ni best bongo flavor song of the year. Director anasema hii tuzo inamuhusu zaidi na ananiambia anaondoka nayo. Mi niseme kabla ya kumuona Nskana nilimuona amefanya video ya kwanza na Vanessa Mdee, kumbe huko nyuma alinitumia message zaidi ya ngapi? Hata kumi zaidi, zaidi ya kumi. Ananiambia bro, naomba nifanye kazi na Diamond tu nitoke. Sikumtafuta mimi, nilimkazia hawa mabisho mimi na wao na wanawakazia, nikamkuta Wasafi pale akamwambia bosi, mimi ndo nakutafuta siku zote. Mwamba huyo hapa ametoka na hii na hii nampa. Ongea. Uh, nashukuru sana um, nashukuru sana Basata kwa ku recognize kwamba kutokuwa na ushindani mkubwa kwenye director bora wa mwaka na kuidedicate tuzo kwa video bora ya mwaka. Uh, video ya Mwambieni ya Zuchu ni video yangu ya 245 kuifanya kwenye career kati ya video 300 ambayo nishazifanya mpaka sasa hivi. So uh, <laughs> I'm shy. Nashukuru sana pia uh, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ni role model wangu. Uh, uhuni ambao tulikuwa tunaofanya sasa hivi umetengeneza mbunge, uhuni ambao hivi una bilionea, uhuni ambao tulikuwa tunaofanya sasa hivi una waziri, uhuni ambao tulikuwa tunaofanya una mbunge mwingine huyu hapa, uhuni tulikuwa tunaofanya una bilionea sugu. So yani nafurahi kufanya uhuni sisi vijana. Nashukuru sana. Hongera sana Hans Kana pamoja na Zuchu tuende katika kategori nyingine ambayo ni best album of the year. Zuri, hongereni sana kwa kazi nzuri hii, na mimi nipo hapa kuwasilisha tuzo ya album bora ya mwaka, na mshindi ni Barnaba Hunitaki Fine. I say <laughs> ndugu yangu kapata pressure huko Mwimbili, hii tunampelekea huko huko Mwimbili. Kasema kaka, siwezi kuja kaniwakilisha Asanteni mlompigia kula, asanteni viongozi wote mliokuwepo hapa. Mungu awabariki sana, tuzo imeenda kwenyewe kabisa. Oh yes. Asante sana. And now, category inayofuata ni best song of the year and here are the nominees. Ndugu zangu, kabla sijatamka jina la wimbo bora wa mwaka, naomba niendelee kuwakumbusha mambo haya yote mazuri tunayaona jioni ya leo, msione vinaelea vimeundwa na muundaji sio mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana kwa rais wetu mpendwa. Zipo nchi hawawezi kukaa mpaka saa tisa za usiku, wanakuwa na lockdown, lakini chini ya uongozi imara wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Tanzania ina amani, Tanzania ina utulivu, na amehakikisha kuna wizara maalum masuala ya utamaduni, sanaa na michezo, na tunaita soft power. Nchi ambazo zinapigana hakuna utulivu, ukiangalia profile na status yake, masuala ya muziki unaona wako chini, sanaa na michezo. Kwa hiyo naendelea kumshukuru sana Rais wetu mpendwa, amiri jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya uongozi wake, jioni ya leo tumekaa hapa, tunatoa tuzo, tuna furaha, tuna amani. Makofi mengi sana kwa rais wetu mpendwa. Asante sana Mheshimiwa Rais, saluti nyingi sana kwako. Sasa kwa mamlaka niliyopewa, natamka aliyepewa tuzo hii ya wimbo bora wa mwaka sio mwingine, naye ni Jay Melody. Kwa majina naitwa Kelvin Sengo, uh, lakini nafahamika kwa jina la Kelly Film. Ni mwongozaji wa uh, video za music. Uh, nipo hapa kumwakilisha Jay Melody. Um, kwanza kabisa alisema nitoe shukrani za dhati kama atafanikiwa kupokea tuzo hii kwa uh, Mheshimiwa Rais wetu uh, Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, uh, waandaji wote wa tuzo, wa mashabiki waliompigia kura, lakini pia timu nzima, meneja, uh, watu wote walovote kwa ajili yake, anashukuru sana. Anasema hii kwake ni chachu kubwa na ataendelea kupiga kazi. Asanteni sana. Hongereni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, mgeni rasmi. Sasa tunaenda kwenye best musician of the year kategori au sehemu nyingine ya moto sana hapa, na bila kupoteza wakati tunaenda kuangalia kipengele cha best female musician of the year, msanii bora wa kike wa mwaka, and here are the nominees. naomba sikini kidogo. <laughs> Um, asanteni sana. Ningependa kushukuru uongozi na kamati nzima ya TMA kwa kunipatia heshima hii ya kupresent this award. Also, number, <laughs> uh, <laughs> really, Rita, stop it, man. <laughs> anyway, let's get to business. Naomba nisaidie kuchana. Naona watu wengi struggle sana. Niko hapa present mtunzi bora wa muziki wa hip hop wa mwaka huu na mshindi ni Zombi. Hey. baby. Tuzo ya Stukizi napokelewa na mwakilishi hapa. Yeah, oh, yeah. amekuja kupokea kwa niaba ya Stukizi. Uh, um, alikuwa na majukumu uh, um, makuweza kufika eh? Lakini ah, kumbe anakaribia kuja, ni kwamba amechelewa tu, lakini respect this, huyu ni mtu ambaye amefanya hits nyingi sana hapa Tanzania. Finally he has an award. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nashukuru sana kuona kwamba amepewa heshima hii. Asanteni sana.